¿eh? Hola. Hoy se celebra Gwangbokjeol, el Día de la Liberación de Corea. Durante 35 años, Corea estuvo ocupada por Japón. Y un 15 de agosto como hoy, el 15 de agosto de 1945, el Imperio de Japón anunció su rendición en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hoy en día son las dos Coreas fueron liberadas. Por eso, este día tan especial se celebra tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte. Y por eso hoy les traemos un vídeo que grabamos durante nuestro viaje a Mokpo, donde visitamos el Museo de Historia Moderna de Mokpo y en el que hablaremos de este periodo de la historia coreana. Además, ayer 14 de agosto fue el Día Internacional de Conmemoración de las Mujeres de Consuelo, cuya historia también contaremos más adelante en este vídeo. Hemos puesto mucho esfuerzo y mucho tiempo en este vídeo, y hemos intentado sintetizar lo mejor posible toda esa información que aprendimos en el museo. Y todo esto con el objetivo de hacer llegar este pedacito de la historia de Corea a más personas. Así que esperamos y les pedimos que se queden con nosotros hasta el final. Empezamos con el vídeo. Y ahora estamos en el Museo de Historia Moderna. Creo que a mucha gente le sonará este sitio. Lo habrán visto en la novela coreana Hotel de Luna Bueno, antes que nada contarles que aquí en Mokpo quedan muchos edificios de la época colonial japonesa. Eh, cuando Japón invadió y, y, colonizó no tan solo Corea, sino otros países de Asia Oriental y el sudeste asiático. Y justamente este museo que vamos a visitar ahora mismo es lo que antiguamente era el consulado de Japón, aquí en Mokpo. 여기 구일본 영사관이 있던 위치가 일단은 굉장히 높은 지대에 있는데 그 이유가 지금 보시는 거 지금 여기서 보는 경치는 이렇게 아파트라든지 건물들이 많이 생겼는데 과거에는 이런 건물들이 없었겠죠 그래서 여기 영사관에서 바로 앞에가 이제 목포 항구거든요 바로 앞에 이제 항구를 이렇게 바라볼 수 있었기 때문에 위에서 아래를 내려다 본다 그런 지형적인 특성이 있어서 이쪽에 위치하게 된 거고 그리고 지금 이 건물이 근대에 일본이 지은 그런 건축물 중에서 가장 오래되고 가장 보존 상태가 양호한 그런 건물이라고 합니다 한번 보여드릴게요 목포 근대 역사관 우리 들어가 볼까? 응. 안심콜부터 오케이 para prevenir el, los contagios y tal, mantener un rastreo aquí cuando entras a sitios o restaurantes y tal, llamas un numerito y se queda registrado eh, el sitio al que el sitio que visitaste y, y cuando lo visitaste. Como les decía antes, el famoso edificio del drama Hotel de Luna. A pesar de que no está permitido grabar dentro de ninguno de los edificios del museo, sí están permitidas las fotografías sin flash. Así que queríamos, a través de estas fotografías y de nuestra propia experiencia, enseñarles un poco lo que había dentro del museo. Al entrar, lo primero que encontramos es una zona para sacarse fotos con vestuario incluido. A un lado, un fondo de la recepción del famoso hotel del drama coreano Hotel de Luna. Al otro lado, tenemos la oportunidad de ser uno más de los muchos que salieron a las calles durante los movimientos por la independencia de Corea. Una vez entramos a la exposición, nos adentramos en la historia moderna de Mokpo, una historia marcada por eventos como la ocupación japonesa de Corea y los movimientos de independencia por parte del pueblo coreano. Este museo nos llevó a un viaje al pasado. Pudimos apreciar, a través de maquetas y fotografías, las calles de Mokpo durante esta época colonial y aprendimos sobre la realidad del pueblo coreano en aquella época. Descubrimos que esta pequeña ciudad fue, en aquellos tiempos, la ciudad industrial líder en la zona sur de Yola en los años 20 y 30, y que su nombre significa el borde entre el río y el mar, debido a su ubicación. Es el lugar en el que el río Yongsan se encuentra con el mar del sudoeste. Aprendimos también sobre los aspectos maturos de la vida de los coreanos en aquella época. A pesar de su desarrollo como ciudad industrial, Mokpo dependía demasiado del comercio con Japón, y los derechos económicos de la ciudad fueron arrebatados en gran parte por los japoneses. Tras la apertura del puerto, mercaderes de Busan y trabajadores del puerto se instalaron en el norte de Yudalsan, en lo que pasó a llamarse Bukchon. El sur, Namchon, era el distrito japonés. Namchon era una ciudad moderna, una ciudad adornada por luces e instalaciones avanzadas. Por otro lado, Bukchon, el distrito coreano, se había quedado atrás en lo que a modernización se refería, y sus ciudadanos vivían en la miseria. Sus quejas fueron ignoradas. Mokpo tuvo un rol importante en la expropiación de bienes coreanos por parte de Japón. La cantidad de arroz exportado a Japón desde el puerto de Mokpo incrementó nueve veces de 1911 a 1929 y la cantidad de algodón desmotado exportado a Japón también fue nueve veces superior en 1928 en comparación con 1910. Frente a esta situación, el pueblo coreano salió a las calles aprendimos sobre el movimiento de independencia del 8 y 9 de abril de 1919 en Mokpo, así como la participación de sus estudiantes en el levantamiento de Guangzhou el 3 de noviembre de 1929. El rol de los estudiantes fue crucial en estos movimientos por la independencia. Y ya empapados de nuevos conocimientos sobre la historia moderna de Mokpo y con ganas de aprender mucho más, decidimos dirigirnos al segundo edificio del museo. Ahora estamos yendo al segundo edificio porque el Museo de Historia Moderna, que está ahí, del que acabamos de salir, y en el que desgraciadamente no se puede grabar, pero bueno, acabamos de ir y ahora estamos yendo al segundo edificio, a ver qué nos espera. En la primera planta del segundo edificio había una serie de fotografías de sitios de Mokpo en el pasado y en la actualidad, gracias a las que pudimos ver lo mucho que había cambiado la ciudad. En la segunda planta había una exposición temporal llamada Héroe, caminando a través de la memoria de ese día. Como ya dijimos previamente, en ese momento Corea estaba sufriendo la ocupación por parte de Japón, y ante esto, nacieron los movimientos de resistencia ante el imperio japonés y los movimientos por la independencia en los años 1920 y 1930. En esta exposición podemos descubrir más sobre los héroes de este periodo de la historia coreana, aquellos que lucharon y arriesgaron sus vidas por la libertad del país. En mi caso, lo que más se me ha quedado en la memoria es un vídeo de la exposición, una animación sobre el movimiento por la independencia de Corea. Viendo ese vídeo, me di cuenta de lo valientes y lo importantes que son cada una de esas personas que estuvieron en todas esas revueltas y que formaron parte de esas revoluciones. Sin ellos, la Corea del Sur que conocemos hoy no existiría. Y a mí me gustaría terminar con dos citas. Una de An jung un nacionalista coreano y activista por la independencia de Corea, y otra de su madre, 네가 나라를 위해 이에 이른즉 땀만 먹지 말고 죽으라. 옳은 일을 하고 받는 형이니 비겁하게 삶을 구걸하지 말고 대의에 죽는 것이 어미에 대한 효도이다. 여기에 너의 수의를 지어 보내니 이 옷을 입고 가거라. 다음 세상에는 반드시 선량한 전부의 아들이 되어 이 세상에 나오너라. 안중근 의사의 어머니 조마리아 나는 천국에 가서도 또한 마땅히 우리나라의 회복을 위해 힘쓸 것이다. 대한 독립의 소리가 천국에 들려오면 나는 마땅히 춤추며 만세를 부를 것이다. 안중근 의사의 유언 중 Bueno, pues ya fuimos a las dos partes del museo, al primer edificio y al segundo edificio, y pensé que también sería buena idea decirles nuestra impresión después de visitar el museo. Como les dijimos antes, el museo es de historia moderna, y la historia moderna de Corea está marcada por muchos eventos un poco complicados y dolorosos, y el contenido de nuestros vídeos hasta ahora pues ha sido un poco, pues nada, enseñarles eh, sitios históricos de Corea, mm, enseñarles simplemente sitios de aquí, un poco así divertido, pero creo que si vamos a hablar del país y vamos a hablar de su historia no podemos simplemente centrarnos en las partes divertidas y, pensamos que es importante conocer también este tipo de historia. Mm, sobre todo porque es una parte de la historia de Corea que no se cuenta mucho, entonces creemos que es importante nombrarlo también. Y tenemos aquí detrás eh, una estatua que no está simplemente aquí, eh, la podemos encontrar en otros lugares de Corea, eh, delante de las embajadas y consulados japoneses. Y es una estatua que representa a las esclavas sexuales del ejército japonés eh, durante esta época colonial japonesa. Durante la ocupación japonesa de Corea, muchas mujeres y niñas coreanas fueron engañadas y llevadas para ser utilizadas como esclavas sexuales del ejército imperial japonés. Esta estatua, llamada Estatua de la Paz, representa a estas víctimas de esclavitud sexual durante la época colonial grabadas en una placa al lado de esta estatua, podemos leer las siguientes palabras. El 14 de agosto de 1991, por primera vez, la anciana Kim hak se armó de coraje y declaró, Yo fui una mujer de consuelo del ejército japonés. Un año después de revelar haber sido una víctima de esclavitud sexual del ejército japonés, comenzaron las protestas semanales de las mujeres de consuelo. En 2011 se cumplieron 20 años desde que comenzaron estas protestas y el 14 de diciembre se cumplieron mil protestas llevadas a cabo. A raíz del deseo de recibir una disculpa oficial y una compensación legal por parte del gobierno japonés, se construyó e instaló la estatua de una niña delante de la Embajada de Japón en Corea. Y el 8 de abril de 2016 se erige esta estatua en este lugar, delante del Consulado de Japón representando el deseo de los ciudadanos de Mokpo, que sueñan con un mundo en el que los derechos humanos y la paz fluyen como el agua de un río.